Kok susah yang ngurusin badan? Halo, perkenalkan, nama gue Abdi Clinton Kayak yang udah gue singgung tadi di opening, kok susah sih ngurusin badan? Emang di video ini gue pengen bahas gimana caranya ngurusin badan Sebenarnya gue terlahir gendut Pas gue kuliah di Malang, itu gue makin gendut lagi Terus pas gue selesai kuliah dari Malang, berat gue 105 kg cuma kan namanya kayak ya gue udah selesai kuliah gue pengen cari kerja tapi gue nggak pengen cari kerja dengan badan gue yang gendut kayak gini habis kalau gendut gue takut nanti disangka penyakitan atau apa makanya dari situ gue mutusin gue pengen ngurusin badan gue Nah, karena emang gue udah niat, gue pengen ngurusin badan, akhirnya gue berhasil ngurusin badan gue dari 105 kg sampai 74 kg. Waktu itu gue ngurusin cuma dalam waktu tiga setengah bulan. Nah, ntar di sini di layar gue kasih perbedaan gue pas masih gendut sampai gue udah 74 kg. Masalahnya kisah gendut gue gak berhenti di situ. Gue dapet kerja, gue seneng. Nah, taunya pas dapat kerja ya namanya kerja gitu loh ada tekanan ya ada stresnya gue orangnya kalau gue stres gue makan makanya gue gendut lagi kayak sekarang berat badan gue 96 kg dan gue gendut lagi lo bisa lihat sendiri makanya di sini gue share gue mau share gimana caranya gue bisa ngurusin badan buat kalian yang mau penasaran tonton terus sampai habis videonya gue bakal gue bakal bagiin semuanya deh yang gue tahu dan gimana caranya sampai berhasil. Langkah pertama itu kita harus punya alasan. Kenapa sih kok kita pengen ngurusin badan? Kayak yang gue udah ceritain tadi deh di awal. Gue kan bilang, gue pengen ngurusin badan karena gue pengen pas interview kelihatannya fit. Nah, alasan-alasan kayak gini bisa kalian pakai. Dan alasan setiap orang tuh beda-beda. Cuma pasti alasan kalian tuh kuat. Kenapa? Soalnya alasan ini bakal kalian pakai kalau kalian lagi ngedown kalian lagi capek banget kalian lagi nggak pengen ngelakuin apapun kalian inget-inget alasan kalian tuh apa biar kalian punya semangat lagi gue kayak gitu dan dan menurut gue punya alasan tuh penting banget itu langkah yang pertama langkah kedua jelas kita harus ngontrol makan kita namanya lu mau ngurusin badan lu harus ngurangin makan lu nah ngurangin makan ini ada istilahnya namanya caloric deficit lu harus ada di state caloric deficit mungkin kalian udah banyak yang tahu lah ini apaan buat yang belum tahu caloric deficit itu apa caloric deficit itu di saat lu mengkonsumsi kalori dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan jumlah kalori yang lu butuhin setiap harinya itu caloric deficit Nah sekarang kan kalian udah tahu tentang kalorik defisit Sekarang caranya adalah kita cari tahu berapa banyak kalori yang kita butuhin setiap harinya. Kalau pengen ngurusin badan itu Nah buat kalian gak usah bingung gimana caranya. Sini gue ajarin nih. Jadi sebenarnya caranya tuh kalian tinggal ambil handphone kalian, terus kalian buka Google, terus kalian ketik kalori kalkulator. Nah, nanti kalian pilih nih yang paling atas, yang source-nya kalkulator.net klik habis itu kalian tinggal isi aja nih data kalian misalkan data gua 178 sama 96 kilo nah habis itu kalian pilih activity level kalian yang sesuai habis itu klik calculate nah nanti keluar hasilnya kayak gini jadi kalian bisa tahu misal gua ya gue mau bertahan di 96 kg itu gue butuh 2860 kalori, sekitar seginilah satu harinya. Tapi kalau misalkan gue mau nurunin 1 kg seminggu, gue butuh 1860 kalori, sekitar segini setiap harinya. Kalau kalian scroll lagi ke bawah, itu ka kalian bakal dikasih jadwal. Ini terserah kalian si jadwalnya kalian mau pakai atau enggak. Sekarang kita juga harus cari tahu makanan kita, minuman kita itu jumlah kalorinya berapa. Nah, cara nyari tahunya juga gampang. Sini gue ajarin lagi. Jadi di sini caranya sama, kalian tinggal buka Google, terus kalian ketik nama makanan yang lagi kalian mau makan, terus kalian cari. Nah, kalian scroll sampai dapet yang source-nya fatsecret.co.id. Kalian klik. Nah, di sini kalian bakalan bisa kenalan sama ayam geprek. Dia tuh siapa sih sebenarnya? Kalorinya berapa? Nah, di sini gue cuma ngeliat kalorinya aja nih di sini kan 263 kalian nggak perlu nimbang 100 gram segala kalau buat gue ya gue tinggal ngira-ngira aja ayamnya itu besar atau kecil kalau besar mungkin jadi 300 kalau kecil mungkin jadi 230 nah kalian juga bisa ngecek kalori minuman kalian di website ini Nah, kan tadi gue udah ajarin gimana caranya buat kita nyari tahu kalori yang kita butuhkan kalau kita mengurangin berat badan. Sama juga gue tadi udah kasih tahu gimana caranya nyari jumlah kalori di setiap makanan atau minuman yang kalian minum. Sekarang kalian cuma tinggal pastiin jumlah kalori yang kalian masukin ke badan kalian itu nggak ngelebihin batas yang udah kalian temuin tadi. Gitu, gampang, serius deh langkah yang terakhir yang ketiga itu olahraga udah pastilah kita harus olahraga nah sebelum gue bahas macam olahraganya apa aja lo harus bikin dulu kita harus bikin dulu nih jadwal olahraga kita misal kayak gampang sih tentuin aja lo punya waktu kosong berapa jam di hari apa aja terus lo pakai waktu itu untuk olahraga itu sekarang gue pengen bahas tentang olahraganya kalau buat gue personal gue bagi jadi dua yang pertama ada kardio, yang kedua ada mencengin otot. Nah mungkin dari kalian ada yang nanya, kenapa sih harus olahraga? Capek gue nggak mau olahraga. Nah kalau buat gue pribadi, untuk memaksimalkan hasil, gue harus olahraga. Nah sekarang kita bahas tentang kardio. Kenapa sih kok harus kardio? Kan capek gitu. Nah kardio ini penting karena pas kita ngelakuin kardio, kardio apapun, kita bakal bikin jantung kita Mompak lebih cepat dari biasanya. Ini yang memicu kita untuk ngebakar kalori lebih banyak. Itu makanya penting kardio. Nah, tentang yang kardio ini nih, gue gendut banget tuh bayangin 105 kilo, gue nggak bisa lah yang namanya lari. Makanya gue cuma jalan kaki. Cuma nggak sekedar jalan kaki doang juga. Jalan kaki ini yang paling penting adalah lu jalan tapi lu harus jalan cepet. Langkah lu harus gede. Lu nggak bisa jalan kayak biasanya Terus kalau emang kalian bisa lari, ya lari deh. Lari itu juga ngurangin kalori jauh lebih banyak daripada lu jalan kaki untuk durasi yang sama maksud gue nah gue awalnya juga gue bisa lari kan gue udah bilang tadi gue gendut banget tapi kalau emang kalian pengen bisa lari kalian harus mulai dari kalian mulai aja kalau gue sih orangnya patokan gue waktu ya jadi gue mulai dari lari dari lari yang 2 menit terus gue naikin minggu depan dari 5 menit sampai akhirnya gue bisa lari 20 menit nonstop gue udah berjogging gitu tapi karena sekarang lagi covid dan buat emang kalian yang males keluar juga kalian tuh bisa kardio kalian bisa skipping kalian tinggal beli skipping cari aja yang murah lah yang penting berfungsi nah saran gue kalau skipping ini terserah lu sih lu mau skipping 30 menit atau lu mau pakai lu bisa beli skipping yang ada counternya jadi dia ada alat buat ngitung berapa kali lu udah lompat kalau gue sih milih gue pakai ada counternya kenapa karena patokan gue jadi berapa banyak gue lompat nah saran gue lu mulai dari yang kecil aja misalkan kayak dari 100 kayak lompatan lah buat kalian yang punya sepeda tapi nggak pernah dipakai punya kolam renang tapi nggak pernah diceplungin tuh badannya ke situ mulai dipakai deh renang sama bersepeda itu juga kardio yang baik nah terus olahraga yang kedua itu untuk ngencengin otot kalau buat gue kenapa ngencengin otot itu perlu sih soalnya gue nggak mau kalau misalkan nanti gue kurusan terus badan gue kayak bergelambir berlemak berlemak gitu gue nggak mau makanya gue butuh ngencengin otot nah buat kalian yang punya fasilitas gym atau punya latar alat gym dimanfaatin ini kalian bisa punya gerakan yang lebih variatif dibandingkan yang nggak punya tapi buat kalian yang nggak punya kayak gue juga misalkan gue nggak punya itu kalian bisa untuk ngencengin misal otot dada, otot bahu, otot tricep itu tinggal push up tapi kalau misalkan mau ngencengin otot perut itu bisa kayak sit up atau crunch atau banyak deh variasi lainnya kalau misalkan mau ngecengin ngencengin otot bagian bawah kita tinggal squat, lunges atau banyak juga variasi lainnya sebenarnya untuk latihan otot ini kita tinggal searching aja sih yang banyak nah itu tadi semua langkah-langkahnya yang udah gue share itu adalah cara yang bikin gue berhasil ngurusin badan gue dari 105 kilo sampai 74 kg segitu dulu yang bisa gue sampaikan di video ini makasih banyak yang udah nonton sampai habis jangan lupa di subscribe, di like, dan di share mudah-mudahan informasi yang tadi gue sampaikan bisa bermanfaat buat kalian yang pengen ngurusin badan Buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang gimana caranya ngurusin badan atau terkait olahraga, tinggalin aja di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau gue bisa, gue akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye-bye. Ah, gimana mulainya gue bikin opening gimana caranya coy Halo, perkenalkan nama gue Afdi Clinton. Gue banget.